करना आतंकवाद तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है और जब चुनाव का समय आता है होता आतंकवाद तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है और जब चुनाव का समय आता है होता आतंकवाद तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है और जब चुनाव का समय आता है आतंकवाद तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है और जब चुनाव का समय आता है होता आतंकवाद तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है और जब चुनाव का समय आता है होता आतंकवाद तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है और जब चुनाव का समय आता है होता आतंकवाद तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है और जब चुनाव का समय आता है